<laughs> Studio. Nasikika? Ah, ah, okay, okay. Na kumbe najisikia. <laughs> Ah, kwanza kabisa nichukue nafasi hii. Nimefurahi sana sana sana sana. Lakini kabla kueleza furaha niwaambie MC. MC kitendo cha kutuambia sisi watu wa tuzo tuje hapa tuongee kidogo kwa sababu ya muda mnatukosea. Hii shughuli ni yetu Goma mpaka asubuhi. TMA oye! Oye! Asijasikia mmekunywa magimbi. mweyo oye! Ah, mama yetu ah, mwenye dhamana kubwa, mama shikamo. Eh, nashukuru siku ulioteuliwa, kwa bahati mbaya na mimi nilikuwa na majukumu ya, ya kiserikali tulipishana kidogo, nilikuwa bungeni pembeni pale, nilikuwa na biashara zangu kidogo, lakini kwa furaha ya kipekee uh, nimefurahi sana kumwona rafiki yangu, ndugu yangu, mwanangu mwenyewe, mshikaji wangu. Huyu jamaa tushazulumiwa sana kwenye show. Hamisi Mwinjuma, Mwana FA. Mungu ni waajabu, mzaa mzaa jamaa kala naibu waziri hivi hivi. Alafu sasa hivi una tumiwani fulani vidogo dogo, ni kama vile daktari mifugo. Protocol, protocol. <laughs> mwanafemu toa majinzi mnini ulipuka leo anakula vimoni fulani hivi hapo mifugo yenyewe kama kenge unatibu kenge shalot sana mwanangu nyosha mkono sikuoni hapa tunyo tena nipige usoni ah kumbe wewe <laughs> nimeona wanangu pale mwana nani jike baba kwema hatari ah, tupambane sasa simuona chuma hiki eh hata ukiwa mjibu serikali za mitaa e, fresh tu Fanyeje sasa? Pambane. Mimi mwenyewe ninapambana. Chochote kile unapita nacho. Eh. Jamani, tunaotoa tuzo na tunaopokea tuzo, angalizo, hii ngazi msiichezee hii. Piteni kule, yatakukuta alomkuta mheshimiwa Shengoma hapa, alipita akashtuka, utasikia brother Bernard Kama miguu yako ina balansi baba, zunguka kule, pita huku. Hii ngazi usishangae ledi kapeti ikakuta <laughs> Dada, unanipa kwa mbwembe, nimeoa mimi. <laughs> Vipi, utakujiweka Aliyasema Master J, hii ngumu, nimeamini. Hamisi ah, Mwinjuma. Hmm. Ah, Mungu wewe. Nichekeni kama mazuri, kuna vitu fulani vinaingia moyoni afu vielewe. Leo unajua. Sasa unajiuliza tupige tupasue nasi au chuma cha tanga hiki Ah, asante sana. Niko hapa mbele yenu jamani tuwe serious kidogo, tuwe serious na mambo mengi ya kufanya kiserikali na mimi <coughs> niko mbele yenu kumtambulisha mwimbaji bora wa kike wa muziki wa dansi wa mwaka. Jamani, mimi napenda mziki, napenda dansi. Sasa sidhani kama mtu nitampokea kizembezembe, nampokea kiuzito. Uh, mwimbaji bora wa kike uh, wa muziki wa dance wa mwaka ah, huyu uh, si mwingine hapa sasa, si mwingine ni Luiza Uh, ah, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Pili naishukuru serikali yangu ya awamu ya sita ambayo inaongozwa na mwanamama shupavu Rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuweka wasanii hapa tulipo. Tuna, tuna imani na mambo mengi sana mazuri yanakuja, lakini pia uh, wizara yangu uh, vile vile Baraza la Sanaa la Taifa, lakini pia Chama cha Muziki wa Dansi nchini Tanzania, ambapo mimi ndiye mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Muziki wa Dansi Tanzania. Nawashukuru sana wapiga kura ambao wametupigia kura mimi binafsi, lakini na bendi yangu ya Twanga Pepeta na kupata tuzo hii. Mheshimiwa Waziri, naibu waziri pamoja na katibu, kwa kuwa mimi ndiye mwenye dhamana ya muziki wa dansi Tanzania, naomba nisishuke bila kuongea neno ya kwamba kwa hivi sasa wanamuziki ambao ni live performance tunaanza kuishi kwa mashaka mashaka, kwa kuwa kuna article moja ilitembea katika mitandao ya kwamba kuanzia tarehe moja wale wenyewe washikadau wataanza kupita kwenye kumbi mbalimbali mbali, na kuzuia wazalishaji makelele. Sisi wanamuziki ambao ni live performance tunaitwa wazalisha makelele. Kwa hiyo ukiangalia serikali yetu na nchi yetu ilivyo ni kwamba bado hakuna miundombinu rafiki, hatuna kumbi ambazo zina soundproof ya kusababisha sisi ambao ni live performers tukaperform kule. Ukiangalia kumbi nyingi ndio hizo ambazo ziko karibu aidha na majumba ya watu au watu walifata hizo kumbi. Kwa mimi kama mwenyekiti, naomba naomba mama uko hapa pamoja na msaidizi wako na katibu mkuu wa wizara, wanamuziki wa dance tumeambiwa kuanzia tarehe moja, au wanamuziki ambao ni live performance Kuanzia tarehe moja tutakuwa harasti kule. Maisha yetu ni mziki, tumekulia kwenye mziki, tuna familia, tunasomesha. Kwa hiyo neno langu naomba ambalo nikishuka katika jukwaa, mheshimiwa, na kuomba mama yangu, tuko katika mashaka. Asante, Mungu awabariki nyote. Hongera sana luisa Mbutu. Alikuja Steve, nimefurahi mic iko hapa. <laughs> Alikuja Steve, hii mic ndio inavyotakiwa kuwa. Naomba mtenge maiki mbili tusisumbuane kuwa nyinyi watu warefu na sisi watu wenye mahitaji maalum. Nasema hivyo kwa sababu kuna mtu anaitwa Salama anakuja hapa. Asanteni. Alright, makofi pia kwa Joti, ladies and gentlemen. On to the next one. Real quick. Sasa hivi tunaenda kwenye Best Male Dance Music Singer of the Year. Macho kwenye screen and here are the nominees.